la noche le escribo al cel y le digo que la quiero ver en silencio o en secreto. Que nadie se entere. Y yo sé que me piensas, yo sé que tú me deseas. Quedarías lo que fuera, ser mi mujer eso quisieras. Sin que nadie nos vea, vea, vea, vea. Me gusta como perrea sin que nadie nos vea. vea. deseas. Adicto como perrea hasta abajo que no se vea. Yo sé que tú me deseo, fije para que lo crea. Como ese culo trapea, trapea, trapea. con ese booty menea. menea. Ese criminal, dice que es hecho pero es nada solita me espera ahí Que prendamos esa Wii, modela Sin importar lo que le vaya a pasar Sin que nadie nos vea, vea, vea, vea Me gusta como perrea Sin que nadie nos vea que yo se lo haga sin que me saquen los tenis. Me dice que rico huele y que le gustan los cócteles. Lo que más me gusta de ella es que ella sabe lo que tiene. Ese booty está criminal. Dice que es hecho, pero es natural. Ella es la única, y es la oficial. Yo la voy a poner a pelear, pelear. Sin que nadie nos vea. Records, Sauce, The Going Crazy. Siempre estamos cambiando la movie. <laughs>